2号機の実験結果ですが F53 から中枢に至るラインを試作デバイスでコントロールするには負荷がかかりすぎましてやはりあの子供なしにアーマゲドンゴッドの出力を安定させるのは不可能かとふん結局は分かりきった結論かプロフェッサーギルも厄介なものを残していったものだで子供を奪う手はずは手は打ってありますですが計算外の要素が多く ゼロワン機械だそして破壊だまでが破壊だに関しては調査させているがいずれにせよ当面の敵は機械だとゼロワンもし奴らがアキラを守るつもりならば殺せ奴らを倒しアキラを奪うのだ この子ずっと心を閉ざしてしまってきっと過去に父親との間で辛いことがあったんですプロフェッサー・ギルト 朝の光や蝶が綺麗だということは僕にもわかるのにさすがジローすかしたこと言うじゃねえかいやでもな太陽なんてただのエネルギー源だ綺麗かどうかなんて何の意味もないぜ兄さんなんだよ私も私も正直朝日はあんまり綺麗に思えないんですりえコさん ずっと逃げて隠れてきたから朝が来るのが怖くて教えてもらえませんかなぜ追われているのか聞いてしまったんですプロフェッサーギルの恐ろしい言葉をこの子のアキラ君の体には世界中を支配できる最終兵器の鍵が隠されていると最終兵器僕も見たことがある最終兵器の一部をそれじゃあシャドウは その鍵を奪うためにアキラ君を <laughs> けどよなんで自分の子供にそんなことするんだ人間の親子ってのはそんなもんなのかよあの方はプロフェッサー・ギルには愛情なんて無縁のものなんですそうじゃなければ自分の子供にこんなむごいことなんてめんどくせったく付き合ってらんねえぜ兄さん でも二人を守れるのは僕たちしか知ったこっちゃねえよ人間は人間同士勝手にありゃいいのさ兄さんったくなんであいつはおせっかいなんだが。 なんだやれやれ花をむしったり可愛い蝶を叩き落としたりまったくデリカシーのない男 美人だって言いたいのはあお前自意識過剰って言われねえか違うったら しめんこがよかったこれで心置きなく倒せそう <laughs> 刺激的な武器じゃねえか <laughs> お前シャドウなのか だったらどうだっていうの女をいじめる趣味はねえがその生意気な口は ね機械だやろうお前は私は美人だあなたを待っていたのよあなたがアキラから離れるこの時を何 <laughs> 界だそれが良心回路を持つあなたの強さってやつあっ昭君驚いたまだ動けるのだったらこれで に見えていたのが美しい私だなんて幸せじゃないあらまだいたの黙れおかちめんこ二郎の最後にはもっと綺麗なもん見せてやりてえや口の減らない綺麗な最後をあげるわ あなたにはもったいないけどなんださよならゼロワン待たせたわね機械だあなたにもけりをつけなきゃ 理恵子さんさっき彼女と何がわからないわからないんです私にもなんだかんまたかよ待って本物の蝶だよ 怖いんだねアキラでももっと心を開いて知ってほしい感情他にもあるんだもっと優しくて温かい <laughs> 心が揺らぎ始めたか 思議だこうしていると以前の記憶が蘇ってくる記憶昔の思い出が思い出なんですよねこれも人間はいろんな思い出があって羨ましいと思っていたでも今の僕にも思い出せる記憶はたくさんある楽しいことも 悲しいこともでもアキラくんにはお母さんとの思い出は一切ないしお父さんとだってもちろんでも理恵子さんがいるえアキラくんには理恵子さんが大事な人だからだからきっと理恵子さんが大事な思い出になる <laughs> だったら本当に嬉しい ったく兄さんだ。これじゃ、敵に居場所を教えるようなもんじゃないか。ちょっと見てきます。わかったわかったわかりましたよ静かに吹きゃいいんだろお前ってば本当神経質すぎるぜ兄さんの方が無神経すぎるんだよ今朝だってあんな <laughs> どうせ俺はお前と違ってジェミニーなんてここら持ってねえからな けどよ物事は何でも単純な方がいいんだ人間を見てみなよやたら複雑になりすぎて収集がつかなくなったらあのリエ子だって本当は何考えてんだかどこまで本当でどこまで嘘か僕は信じてる <laughs> これが恋ってやつかそんなんじゃないよよくわからないけど彼女は普通の人間と違う すごく信じられる気がするんだリーコさんどうしたんですか人影がバンガローのそばに <laughs> 感謝しているよ機械だ我が息子を守ってくれてその声はまさかそう私はギルだ滅んだ肉体を捨て脳だけをこのボディに移植した未来永劫を生きるためにアキラ君を連れて行く気か実の我が子を返してもらいに来ただけだお前らに邪魔立てされることではない返しません あなたはアキラ君を兵器を動かす道具としか見ていないそんなあなたの元へなんか絶対に任せろ次郎あんな脳みそ頭この俺が一撃で倒してやるぜチェンジゼロワン れたがここにいる3人にもダーク壊滅の時死にかけた私の幹部たちの脳が移植してある全ては貴様のせいなのだよ機械だ破壊だ4人衆汚ねえぞてめえら、うん、やれ ミーさん逃げてでも大丈夫早くはいスイッチ 丈夫大丈夫よきっと二郎さんたちが助けてくれるこの程度とは口ほどにもない 私を煩わせねば気が済まぬようだなならば破壊が4人衆プラスパワー ったな機械だ貴様の愚かな良心回路は己の行く末を悟ったらしいこの合体ダーに破壊される未来を だけよ機械だ <laughs> どこへ逃げたかと思えばこんなところでどでかくなれやがってよ <laughs> へへたっぴ 身が武器だどうするジロ奴を俺が引きつけるお前はその隙に頭を狙えどうした諦めたそれともすでに灰となった ビーだぜこの武器はよゼロワンめゲル様どうぞ無事なパーツをお使いくださいギル スがいいお前に真の苦しみが訪れる時をプロフェッサー・ギルが生きて なあ次郎あの子を守るために俺たちが戦うしかないんなら必要なのは力だもっと強い力が必要なんだ兄さんじゃあやっぱりあの子を守って <laughs> ギルの子供としてもお前は守りてんだろリエコを信じてうん <laughs> だったら俺はお前を信じる さん朝まで寝かせろ